Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ramadan di channel youtube siaran bermanfaat Oke kali ini kita akan membahas tentang aplikasi untuk memperkuat sinyal atau memstabilkan sinyal atau jaringan 4G atau 3G mungkin teman-teman ketika di luar kota atau di kota sendiri jaringan 4G belum merata jadi untuk itu kita membutuhkan aplikasi untuk memperkuat sinyal internet kita oke kita mulai pertama kali adalah kita klik Play Store ya kita lalu kita ketik ping tools ya ping tools ya Pintools ini adalah aplikasi yang berfungsinya adalah untuk penguat sinyal internet. Kalau misalnya teman-teman belum ada aplikasinya, silahkan download di Play Store. Oke, udah muncul. Kita klik install. Ya. Kapasitasnya sangat rendah ya, cuman 8,7 GB. Oke. Setelah diinstal, kita akan melakukan settingan biar aplikasinya berfungsi dengan baik di HP kita ya sudah selesai kita klik buka ya accept ya ini adalah tampilan awalnya lalu kita akan mulai melakukan peset apa penyetingan kita perhatikan ada garis tiga garis sebelah kiri lalu kita klik ya lalu kita cari tulisannya ping info wajah lokal area network kita klik ping oke di sini ada muncul google.com ini kita rubah ya kita ketik www titik www titik google.com oke setelah itu setelah selesai kita perhatikan lagi ada tiga titik sebelah kanan kita klik lalu kita klik setelan oke untuk tulisan jumlah ping 3 itu kita hapus kita hapus seluruhnya kita hapus sampai muncul tulisan jumlah ping tidak terbatas lalu paling atas itu ada auto fm 5 fm 6 kita settingnya auto lalu kedua mode ICMP ini kita ganti menjadi mode HTTPS oke setelah selesai kita klik simpan oke sangat mudah sekali setelah itu kita sudah bisa menggunakan aplikasi ping untuk memperkuat sinyal menstabilkan jaringan 4G atau 3G atau di daerah yang susah sinyalnya oke langsung kita klik ping ya di sini sudah mulai berfungsi ya urutan satu oke okay, dua oke okay. ini akan bekerja terus untuk memperkuat sinyal kita kita bisa tes misalnya menggunakan YouTube atau aplikasi lainnya oke okay, itu aja dulu mudah-mudahan bermanfaat teman-teman silahkan klik subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh